आयकर दाताओं के लिए खुशखबरी यह है कि आयकर विभाग करदाताओं को चौबीस घंटे के भीतर रिफंड देने के लिए राजस्व विभाग दो साल के भीतर एक तंत्र बनाएगा तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रिटर्नों की जांच पड़ताल कर चौबीस घंटे के भीतर रिफंड जारी कर दिया जाए कुल मिलाकर इस ढांचे के लिए चार हजार दो सौ करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं इससे रिटर्न रिफंड कर अधिकारी एवं करदाताओं का आमना सामना नहीं होने और सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी कुल मिलाकर यह कहना है राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे का उनका यह भी कहना है की मौजूदा समय में रिफंड का काम स्वचालित तरीके से ऑनलाइन होता है और और इस वर्ष 1.50 लाख करोड़ रुपए का रिफंड सीधे बैंक खातों में भेजा गया अब रिफंड प्रणाली को और भी अधिक उन्नत बनाया जा रहा है ताकि 24 घंटे के भीतर लोगों को रिफंड मिल सके subscribe our channel and press the bell icon for more update